dan puan-puan, sila ambil perhatian. Dimaklumkan bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia akan melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. pada bulan Mei 2021 hingga Februari 2022 melibatkan penduduk berumur 18 tahun ke atas. Sebarang maklumat temu janji seperti tarikh dan tempat vaksinasi akan dimaklumkan menerusi aplikasi My Sejahtera, panggilan telefon atau SMS. Assalamualaikum. Apa kabarnya bis kita? Ha, kali ini aku berunai pasal lepak pasal aku mengganti rakan setugas yang di mana ia uh, menjaga kawasan Don Pantai Manis. Di mana kebanyakannya Don Pantai Manis ini uh, majoritinya adalah daripada suku kaum masyarakat Brunei Sabah dan selebihnya Bajau, Kadazan dan juga kaum Cina lah dan lain-lain punya kaum. Jadi uh, Ani ah, Anita ah, akan Pekar uh, ah, di mana uh, kami melaksanakan hibahan untuk uh, program vaksinasi uh, kebangsaan. Uh, first stop kami tadi di uh, pasar uh, di pejabat daerah pasar dan juga ini di bank kita sama-sama saksikan. Dua dos suntikan bagi jenis vaksin yang sama. Penerima vaksin akan disaring terlebih dahulu untuk dibuat penilaian risiko. Individu yang mempunyai alahan teruk, hamil, masih menyusukan badan dan mempunyai masalah imun dalam badan tidak akan diberi suntikan. Nah, jadi kan untuk makluman bis kita lah, uh, ah, kami ini bertugas ramai tiga orang termasuk aku sendiri, uh, di mana uh, pemandu ini sebenarnya orang baru baru pindah uh, dalam sebulan macam itulah jadi kan sepanjang petugasan ni uh, aku yang memberi guide lah di mana tempat-tempat yang uh, selalu ada kami buat hebahan uh, dan juga di mana jalan-jalan masuk tu kan jadi aku terpaksa menunjukkan lah kan misalnya barubah uh, jadi kan kami on the way uh, ke pasar ikan uh, kalau kamu lihat memang masa itu memang sesak ramai orang dan uh, ah, ialah kita sama-sama tengok ini video melibatkan warga emas berumur 65 tahun ke atas golongan berisiko seperti pesakit jantung obesiti diabetes tekanan darah tinggi dan orang kelainan upaya OKU pada bulan Mei 2021 hingga Februari 2022 melibatkan penduduk berumur 18 tahun ke atas. Setiap individu akan diberikan dua dos suntikan bagi jenis vaksin yang sama. Fuh, panas jamu muka mu melihat ta matahari tu eh, deh kuat bang matahari tu panas aku tematukan menggambar uh, ngambil video Eh dia dia Berpalu-palu pak Sana lagi pasar ikan Kamu tahu tak mun pasar ikan lah ni Eh bau Baunya tu kamu paham-paham tak Tapi atu ah, berpanas tu lagi tu terlampau panas Jadi sekarang ni kami bergerak lepas daripada pasar ikan itu kami bergerak menuju ke kampung laut ikut ni jalan masjid lah mun siapa orang papar tahu tu, tapi mun bukan orang papar Anita ah, jalan menuju ke masjid, uh, masjid Papar uh, dan di ujung atau memang atau jalan masuk ke kampung laut Papar lah. Uh, ada sejarahnya nih. Mundur dulu kan uh, kampung laut nih. Kalau aku nasi lap lah. Sebarang atau sebarang sungai Papar nih ada kampung Buang Sayang bah. Jadi orang atau ini ringkaskan cerita lah. Kampung Buang Sayang atau kan mengapa ia dibuang pasal ada orang anilah ah, orang orang ani sekampung pun ni ha, ah, panjanglah ceritanya kan kan kulingkaskan pun payah ha, ah, nanti lah tadi cerita lain pasal kampung bong sayang ni macam mana ya jadi kampung bong sayang ngapa kampung lotan ni ah ha, jadi kan masa on the way ke kampung ni kan uh, kampung laut tercium bah kami sekerita ni bau bubuk kamu kamu merhati gak tuh bobo-boka tuh ha, ah ini aku bobrunai wah bobo-boka ini yang anak ikan eh anak ikan tak pulang anak udang tuh pak anak udang di bubuk di bubuk anak udang tuh di jamur ah ha, ada sana tuh nah videonya jadi untuk dibuat belacan soal kampung lotan terkenal dengan belacan papar ah ha, jadi sampai sudah jadi lihat lah videonya sila ambil perhatian dimaklumkan bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia akan melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Program pemberian vaksin ini dijalankan untuk membendung penularan virus COVID-19 dan membina imuniti penduduk di Malaysia. Vaksin... Hey, check pergi Habib di bawah tempat dia beli tu dia beli dia 3,000 lebih oh dah berapa ni bukan emas lama tapi dia nak ni lah nak padu bawah oh, rumah ni itulah cantik tapi harganya jadi uh, selesai sudah uh, pertugasan di kampung laut terkenal dengan uh, belacan tu belacan papar jadi kami ke kampung laut uh, jambatan okey untuk kebahan. tuan-tuan dan puan-puan ingat pendaftaran akan bermula pada bulan Mac 2021 melalui kaedah seperti berikut pertama pendaftaran menerusi aplikasi My Sejahtera kedua melalui talian hotline yang akan dimaklumkan. Ketiga, menerusi laman sesawang www.vaksincovid.gov.my dan keempat, secara manual di klinik kesihatan, hospital dan klinik swasta. Sebarang maklumat temu janji seperti tarikh dan tempat vaksinasi akan dimaklumkan menerusi aplikasi My Sejahtera, panggilan telefon atau SMS. Nah, selesai sudah petugasan di kampung uh, laut jambatan dan ani kami uh, menuju ke apa tu taman BPL. Uh, taman BPL tu di sering jalan betul di luar. Uh, jadi kami masuk balik ke pekan Ah, jalan ni uh, ah, ni menuju ke pejabat pos betul ah uh, tu hujung tu pejabat pos uh, sebelah ni pasar buah uh, ni uh, jalan keluar dari belakang uh, balik patah balik ke jalan masuk ke pekan lah uh, untuk apa uh, kami singgah di taman BPL sebelah tu Petronas betul uh, jadi kami sana melaksanakan hebahan Petronas dan juga di BSN Papar lah yang penghabisan. Sama-sama kita Dan puan-puan, sila ambil perhatian. Dimaklumkan bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia akan melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Vaksin ini diberikan secara sukarela dan percuma kepada semua warga negara dan bukan warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas. Nah, ha, jadi lepas sebahan itu, Ah, aku mengagak di restoran sri Pantai Manis uh, ni ownernya bagi risalah jadi anita keraja kami selain memberi hibahan kami bagi risalah-risalah yang berkaitan lah norma baru uh, lepas satu uh, kalau ada yang bertanya pasal vaksin tu uh, di lah kami menerangkan kepada orang-orang kampung yang di mana kami singgah tu macam ni di kampung laut uh, anita lah tim Hibahan uh, Pantai Manis masa tu dan uh, ini saya sendiri. Jadi uh, kita bertemu lagi di update video yang akan datang. Terima kasih uh, kepada rakan-rakan dan juga para subscriber Mister Mat yang menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, share ini video dan kita jumpa di update video yang akan datang. Peace out.